केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है उन्होंने कहा सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं लेकिन जहां सपने पूरे न हो तो जनता पीटती भी है अपनी साफ गोई के लिए मशहूर गडकरी द्वारा महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके गडकरी के अनुसार मुझसे कोई पत्रकार यह नहीं कह सकता की मैंने कोई वादा किया हो और पूरा न किया हो मैं जो बोलता हूँ वह सौ फीसदी डंके की चोट पर पूरा होता है उल्लेखनीय है कि गडकरी ने हाल ही के दिनों में दूसरी बार चुनावी वादों को लेकर इस प्रकार का बयान दिया है उस समय पहले भी गडकरी ने एक बयान में स्वीकार किया था चौदह के चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने जो कई बड़े वादे किए थे जिनके पूरे नहीं होने पर लोग पूछते हैं अब हमें चुपचाप हंस आगे बढ़ जाना होता है कुल मिलाकर गडकरी का यह विवाद बेहद चर्चा में है कुछ दिन पहले गडकरी द्वारा